वेलकम फ्रेंड्स आइए आप अच्छे होंगे फ्रेंड मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक ओके फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स आधार कार्ड अपडेटेड बहुत बड़ा अपडेट आया है फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा हमको और आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन कराना होता है फ्रेंड्स तो हम उसका बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता है पहले हमको आधार कार्ड का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या तो हमारा डिस्ट्रिक्ट या कस्बे के पोस्ट ऑफिस जाना होता है या फिर किसी बैंक में जाना होता है वहाँ पे कम से कम फ्रेंड तीन से चार घंटे लाइन में लगना होता है वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस हो जाता है ओके फ्रेंड आधार कार्ड की वेबसाइट की तरफ से कि आप खुद ही अपनी कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपडेट कर सकते हो चेक करेक्शन कर सकते हो चेंज कर सकते हो मैं फ्रेंड उसी के बारे में बताना चाहूँगा फर्स्ट <coughs> हमारा है फ्रेंड्स आधार कार्ड में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं और क्या नहीं चेंज कर सकते और कितनी बार कर सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स सबसे पहले कि आधार कार्ड में फ्रेंड्स हम जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हैं दोबारा नहीं कर सकते फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स और हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं फ्रेंड वो कई बार कर सकते कर सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस हमको प्रूफ होना चाहिए एड्रेस प्रूफ को छोड़ना चाहिए हमारे पास डॉक्यूमेंट हम फ्रेंड्स फ़ोन नंबर अपडेट कर सकते हैं उसमें मेल आईडी अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स उसमें और काफ़ी चीज जो है लैंग्वेज अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स उसमें चलो वीडियो चालू करते हैं वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड्स नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको जाके प्रेस कर साथ में बेल आइकन को भी दबाएं जैसे कि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो या न्यू टॉपिक बनाऊं तो उसका तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे फ्रेंड मैं यहाँ पे डालूंगा यू डी आई जैसे कि देखो मैंने पहले से ही फ्रेंड मेरे में है तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा ये वेबसाइट है अदर के यहाँ हमको यहाँ पे जाना होगा फ्रेंड दो सेकंड बार थोड़ा डाउन चल रहा है ये वेबसाइट है फ्रेंड्स हमको कुछ नहीं करना होगा फ्रेंड्स पूरा गाइड एक जैसा कि आपको हमको नीचे स्क्रॉल करना होगा यहाँ पे फ्रेंड्स दिख रहा होगा गेट अदर गेट अदर से नीचे फ्रेंड्स आप यहाँ पे रिप्रिंट भी कर सकते हो आधार को अपडेट अदर जैसे कि आपको दिख रहा हुआ अपडेट अदर आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा हुआ आपको थर्ड नंबर पे अपडेट डेमोग्राफी डाटा ऑनलाइन हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड जैसे हम डे डेमोग्राफिक डाटा पे जाएंगे हमको नीचे स्क्रॉल करना होगा यहाँ पे लिख रहा होगा friend proceed to update other जैसा कि आपको देखो फ्रेंड आपको कुछ नहीं आपको अपडेट अदर अपडेट पे क्लिक करना होगा आप जैसे फ्रेंड्स उसमें अपना आधार नंबर डालना होगा कैप्चा डालना होगा फ्रेंड जो आपके नंबर पे ओ लिंक होगा फ्रेंड्स नंबर लिंक होगा उस पर ओ जाएगा आपको ओ जैसे आप सबमिट करोगे ओ फ्रेंड्स ये इस तरह का आपको कुछ लिखा आएगा देखो update demographic data update demographic data okay friends update address secret code इस तरीके कुछ लिखाएगा फ्रेंड्स हमको अपडेट डेमोग्राफी डाटा करना है आप फ्रेंड जैसे ही लिख दोगे फ्रेंड्स ये आपको लिखा ही आ जाएगा फ्रेंड्स आपको देखो जैसे मैंने फ्रेंड बताया लैंग नेम हम तीन बार चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स जेंडर हम ओनली फर्स्ट टाइम चेंज कर सकते हैं date of birth only one बार एड्रेस हम फ्रेंड चेंज कर सकते हैं मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं जैसे फ्रेंड मेरे को चेंज करना है एड्रेस और phone number friends phone number भी करना है फ्रेंड्स लेकिन मैं भी यही करना चाहूँगा दोनों चीज़ जैसे मैं करूँगा तो देखो फ्रेंड ये कुछ इस तरीके इंटरफेयर दिखाई देगा you have selected of birth enter data file to update we want you the award date you can your apply update जैसा कि आपको फ्रेंड इसको वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा ये येस करना होगा जैसे हम फ्रेंड प्रोसीड कर देंगे इस तरीके का फ्रेंड इंटरपेयर दिखाई देगा आपको इंटरपेयर अब जैसे कि हमको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी करेंट डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालना होगा और जो फ्रेंड आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपको डॉक्यूमेंट फ्रेंड यहाँ पे अपलोड करना होगा जो आपकी करेंट जो आपकी सही है आपको जो चेंज करनी है वो उसका कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जैसे आप फ्रेंड यहाँ पे अपलोड कर दोगे आपको नेक्स्ट करना होगा फ्रेंड मेरे को नहीं करना है इसलिए बस सिंपल सा वो है फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना होगा जैसे आप कर दोगे फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं बस आप जैसे एड्रेस चेंज करना चाहते हो फ्रेंड्स फिर एड्रेस भी चेंज कर सकते हो ओके चलो ओके फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें